Hola, soy un muñeco de Demon ¿Y qué están mirando por acá? ¿Quieren que están mirando aquí? Soy un muñeco de Lovebirds. Y así soy yo. Y ahora está Toya, que le voy a comer. Voy a jugar el juego de los amigos de colores. Ayer te conté amigo de colores. Mira los amigos de ah. colores, voy a jugar tu juego. A comer. Oye, ¿por qué jugáis mi juego, de Levión? ¡Ah! ¡Es mi cara! ¡Mi cara favorita! Dijo, de, deja de caca. Y allí toma una chocolate. Pero esta no me gusta. Lo voy a botar a la basura. Lo vengo. Vámonos. bueno chicos, ya le comí a Antonia, porque ya le comí.